Când aveam 5 sau 6 ani, am mers cu părinții în ospiție la niște rude. Eram la masă și am început brusc să dau din cap. A fost prima dată când mi se întâmplă așa ceva. La mișcările necontrolate din cap s-au adăugat și cele de mâini, picioare, am început să scot sunete ciudate. Părinții nu știau ce cu mine. M-a dus pe la medici, am luat medicamente, am mers la acupunctură, masaj, proceduri de fizioterapie însă toate aceste proceduri se făceau fără a avea vreun diagnostic exact. La școală, copiii reacționau în mod diferit. Unii râdeau, alții mă arătau cu degetul, dar apoi s-au obișnuit. Diagnoza exactă am aflat în adolescență, sindromul Tourette. Și eu și tata am primit acest lucru cu calm, însă mama era mai sensibilă. Medicii mi-au explicat ce este acest sindrom, de unde vine mi-au povestit despre cazuri asemănătoare. Asta m-a ajutat foarte mult. Am început să mă interesez de acest sindrom, să citesc tot ce găseam despre el. Însă Turetul este mai puțin studiat și încă nu se știe totul despre el. După un an de la terminarea școlii, am mers la facultatea. În primul an am fost cel mai bun student, iar în anul 4 am obținut chiar și o bursă de merit. Cu timpul, am început să-mi stăpânesc ticurile. Se întâmplă mai rar când cineva le observă. Nu urăsc turetul. E ca un musafir nepoftit, care stă undeva la o margine, dar eu merg mai departe și văd de mele. Viața e scurtă, eu trebuie să lucrez, să mă dezvolt și să-i asigur un viitor fetiței mele. Dar turetul? Hai să zic în limba lui, dă la măsa. Nu am eu timp pentru asta. Nu pot și nu am voie să-mi pierd timpul cu toate momentele lui.